mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Wow. time off. I am how a niggas